ახლა გვაქვს ესე თავისუფალი ცურავი კურსი და ბუნებრივია ცურავი კურსი როგორც არის ხომ გზნობია და ნებისმიერ მარტივი ანალიზით ამას უთითებ რომ ის გარე ფაქტორები არის უსერიოზულესი თუნდაც გავაკეთოთ მარტივი ანალიზი რა ხდება თურქეთში თვა დილასო იმართებაში ასევე ჩვენ სამეზობლოში ну ეს არის ესე იგი სამწუხარო რეალობა ვიცი რეგლამენტში რეგლამენტის დარღვევა არ მოხდა რა იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი არ არის საცახათე გასაგრული პრემიერს აკუფლება წარსდგეს თქვა ანგარიშს მაგრამ ეს მისი თქვა რეგლამენტისეული მოვალეობა არ არის